udah bangun pagi amat ah, masih mau bantuin mama ya kamu pasti lapar kan Jen mama udah siapin sarapan di meja ayo makan dulu yuk ayo sini nak makan dulu kita yuk nak ayo benci kali loh aku sama mama udah bilangnya bangunin aku udah semalam loh Pokoknya aku nggak mau tolong, ma. Besok bangunin aku lama. Udah lama jangan pegang-pegang rambutku lah, Mak. Baru cuci rambut lo tadi. Mama ini loh, benci kali loh. Ini beruntung kali lah mama punya anak kayak kamu ya Jen Anak berbakti, sayang sama mama Andai kan bapak kamu gak kayak gitu ya Jen ya. Bahagia kali lah keluarga kita ini Jen Ah, memang minuman surga ya Mau the best. Biri ini yang ter mega minuman surga. ah. Roslan, Roslan, mana kita jalan? Hah? Ah. Jenny, sini dulu kau Jenny lo apa lo ceri-ceri dari tadi jadi lagi ngerjakan PR lo mana mama kau pergi Hah? mana wanita jarang itu ke jam berapa ini masih belum pulang ah coba kau jawab sebelum kursi ini terbang ke muka kamu Jack ah. Ih, ribut-ribut apa aja lo? Kan baru tapi capek-capek tuh ribut terus sering game sama bapak. Ada apa sih pak? Ada apa sih Jen? Ada apa? Entah nih bapak mah dari tadi cerita-cerita aja lo. Kurang juga kalau punya wanita jam. Kemana aja kau sampai gitu malam ah? Mau kursi ini terbang ke muka kau, ah? Coba kau jawab aku. Ini bapak ini resek kali lo. aku ya jualan loh pak. Emang mau kemana? kapan kau jualan sampai setengah malam kayak gini ya? jualan apa jual diri kau ah kau bagus jujur sama aku ya Pak, aku udah jujur loh Pak, mau jujur ke mana lagi Pak? Bapak yang gak pernah percaya sama aku Pak Aku jujur juga percuma loh Pak, mau ke mana lagi aku jujur Pak Kau jangan hanya bisa tahu buat aku emosi alasannya Ya, Nah, aku mau ya, aku Tuhan temu kau pengen nanti kedua ya. Pak, aku tuh bilangin ya Pak ya, apa kau mukul-mukul aja ya, nggak apa-apa Udah biasa aku dipukul Bapaknya. Kau sebenarnya tidak kamu nak, Bapak kali loh, masa mata bapak dilempar? Oh, dipukul siang apa lupa.

keluar kalian dari rumah keluar keluar Baik, Pak, aku pulang ke rumah mama aku ya, Pak Jadi aku ya, tidak pergi ke rumah nenek, jangan, jangan Jangan mama saya cari aku lagi ya, Pak ya. Ayo, cepat, Jenny Ya, ya. Iya, Pak, aku ikut mama saya mau gak